Bună ziua! Bună ziua! Cu ce proiect sunteți prezenți la târg? Noi am venit cu proiectul Amber Gardens, este primul proiect certificat verde de România Green Building Council în București. Uh, este un proiect care îmbină atât designul bioclimatic uh, cu tehnologia de construcție. Am urmat uh, normativele Institutului de Case Pasive din Germania și am folosit doar materiale de construcție recomandate de ei, materiale de calitate superioară, pentru a reduce consumul de energie la minim. Cu ce vine nou proiectul Amber Gardens în uh, piața rezidențială din București? Proiectul Amber Gardens este primul proiect cu case verzi de lux, uh, care a reușit să atingă încă din 2014 normativa Uniunii Europene, consum energetic aproape egal cu zero. Uh, locuințele din Amber Gardens încă de astăzi consumă cu 90% mai puțină energie decât o locuință standard. Cum înțelege piața nevoia dezvoltării de locuințe verzi? Uh, în ultimii ani piața este mult mai educată, clienții înțeleg mai mult nevoia de a trăi într-un mediu sănătos, o calitate superioară a construcției, suprafețe mai mari, uh, ilumina natural. Cum este contorizat costul de întreținere al locuințelor verzi? Conform uh, evaluatorului energetic extern, care a făcut studiul în ansamblul Amber Gardens, costurile pentru încălzire, răcire, ventilație și iluminat Uh, acumulează în jur de 700 de euro anual.